Soy Diego Mergen y nos encontramos en el arroyo Tingazú, que desagua en el río de la Plata, que está acá atrás. Es un arroyito cortito y estamos dando una vueltita y, vamos a ver qué especie vamos a encontrar acá bajo el agua. Así que tenemos algo muy sencillito, una recita, el bote para llevar las cámaras y vamos a dar la vueltita. vamos a meter al agua, poquito acá fresquitos, buscando cosas. Uy, mirá qué hermosa tararilla. Es chiquita, pero bueno. Los pescaditos, ah, a los pescaditos chiquititos, siempre los encontrás, las crías o los chiquititos, en la orilla, en las aguas bajitas, para que no los peces grandes no lo puedan comer. Y este es el, el bagre amarillo juvenil. Las mojarras, madrecitas, de la madrecita. Ahí estamos llegando al, al que está hermoso, hay una sombra hermosa, la verdad que muy linda. Y ahí encontré un cruce, un cruce de carpincho, chancho jabalí. Por las pisadas hay de todo un poco. Ah, mira, ahí hay... Ese es de carpincho. Salimos un poquitito por el senderito este a ver a dónde van los animales. Ah, <laughs> mirá, claro, ahí está. Vienen a comer pasto. Ahora vamos a largar un poquitito como, se los carpinchos. La recita, perdemos la recita. Ah, voy a buscar, voy <laughs> no tenía feo. La verdad que no. ¿Eh? La verdad que no. Eh, te muestre cómo se, cómo se tira el chantalé? Lo cual escucha escucha ruido, pero.